Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are doing a very exciting video because we're having a slime challenge. For sure, marami na sa inyong may alam ng slime challenge dahil marami na nito sa YouTube. But we are still doing it dahil personally gusto namin ni JT na makagawa ng slime. <laughs> Simple lang ang rules. PLJ and I will each have 10 rounds to spin the wheel. And lahat ng makukuha namin ay ilalagay namin sa mga containers namin. By the end of all the rounds, ay check namin kung sino mas maganda ang slime. Sigurado ka. Okay, so, start na tayo! Siyempre, bato-bato pick ulit. bato Okay. Activator agad to. <laughs> Pong. Food pink coloring. Food pink coloring. Pink. pink food coloring. Sana, sana. isa na. Ako na. Gagawin ko na yung aking first spin. Sana blue. <laughs> yellow, yellow. Yellow food coloring. Okay. Ako mga 5 drops. Kasi gusto ko marami akong gagawin. Actually, 6 yung kinuha niya. <laughs> May pang 5 pa lang to. O, game. Yan. Ano na. My turn. Mm. Ano ah, Ah, blue food coloring. Asan Ah, yun? So actually guys, habang nilalagay niya yung blue food coloring, sabihin ko lang sa inyo na DIY lang tong spinning <laughs> wheel namin. <laughs> At pinaghirapan namin siyang gawin ni JT. Uy, ano na? Rainbow my turn, my turn. Rainbow ata kalalabas na nito. Uy, ano yan? Oh gosh, black. Just to let you all know, nung ginawa namin ni JT itong spinning wheel, may space kaming nailagay. So, itong black na to will be like parang round kung saan pipili kami ng, ng ingredient na gusto namin. Ayan. So, dahil lang ako ako ng black, ay, black yun, oh. Oo, black yun. Sige, black yun. <laughs> Isirain niya agad yung spinning wheel namin. <laughs> Tiglo na yung kukunin ko. <laughs> okay, kukuha ko ng marami. Marami akong gagawin. Okay na to siguro. I'm okay with this. Okay, pang third ko na kasi meron na akong red and blue food coloring. Okay. One, two, three. Oh. Wow, no. Fake snow. Fake snow. Lagot ka pag wala kang glue. <laughs> So I'm on my third spin. Oh, pink food coloring. Ano itsura nun? Yellow at pink na magkasama. Black pink in your area. <laughs> game, game. Pero hindi. Yellow pink eh. Okay, my turn. Fourth spin. Go! Oh, yes! Oh, white glue. White glue. nakipayat. <laughs> Excited ka masyado. Bagong-bago guys eh. Bago-bago pero may bawas kasi gumawa kami ng isang kamay. Hindi siya lang gumawa, hindi ako. Hindi ko alam, tulog na ako, biglang gumawa eh. excited kasi ako eh. Yes! White glue ulit. Tama to, apaw na to guys, apaw na to. Ay, hindi konti lang ilalagay. Hindi, madami. Hindi oh. Hindi pwede kaya sa'yo yun. Dinaya na agad ako. Uy, hindi, grabe. Okay guys, my turn. Sana activator para ah, maging ano na siya. Kompleto na. Kompleto na. Mm. Violet food coloring. Natatala ko food oh, coloring, kinuha mo. Violet. Rainbow na siya. Okay, fifth spin. Sana activate the word please. Spin ko na ba kanina? Yep. Oh. <laughs> Yellow food ko tuloy ulit. Oh my god, sana magkaroon na ako ng activator or ng glitters para naman medyo if, medyo may feeling yung ano ko, di ba? Okay, my sixth round. One, two, three. Ah, oh, nice. <laughs> kinuha mo talaga lahat. Ah, di ko alam kung ano ginagawa ko eh, pero... Ulit. Blue. Food. Coloring. Okay. okay sana naman okay. natin mas maganda. Activator, pwede rin naman yung shaving foam. Oh. Or yung oh. colored blue. Oo nga naman, di ba? Okay, I'm on my sixth spin. Diba? Please, bigyan mo na ako ng Nice. <gasps> Ganda oh. Foam beads. <laughs> Oh. beads. Okay, ito siya. Pero ayoko, ayoko kasi ito eh. Pero sige lang. Juicy ka. Hmm. My turn. Hmm. Ano ulitin ko? Nakakadami na ako dito. Eh. Okay, ito ay blue. Pangatlo ko na ata ito nung nilalagay ito. My seventh. Please. may turn 8. Hanggang ngayon, wala pa yung activator na hinihintay natin. Oh, good luck. <laughs> Dapat pala White. kinuha ko kanina yung activator ka Blue. agad do. Dami na yan. <laughs> Shipping foam. Nice. Okay, that's okay pa yun. Swerte, swerte. Gusto ko maging fluffy ang... Ay! <laughs> Yun. Gusto ko marami. Para maging fluffy. yung bango. Oh, yes. Meron na siyang instant pa ba. Go. Your turn. My turn. Uh, ninth spin. Sana swerte na talaga. Eh. balakan. Okay guys, kung sakaling hindi namin makuha yung activator, kasi ang magic ng slime ay yung activator. So what we're going to do is to, um, ano yun, mag-add pa ng additional na, mag-add pa ng additional, mag-add pa ng spin. So yeah, hanggang sa makuha Let's spin the wheel! So pang ninth ko na rin. Wheel of Fortune! Please, please, Nice. Puro pagkain na may kulay gagawin natin ito eh. <laughs> ano yan guys? Uh, blue food coloring. Suki namin yan. Ayaw. Ganda? No, ayoko lagyan ng marami. Okay. My turn. Last. Ooh. <laughs> Violet food coloring. Okay. Oh, guys, ano ba yan? At ah, ilagay ko na eh. Tingnan natin marami sa <laughs> pang 10 ko Pang na 10 ka na yun? Oo, ang bilis no. Oo. Paano yun? ah, oo, ang bilis lang natin. spin ako. Guys, may extra spin pa pala ako. Bakit may extra spin? Kasi hindi ko pa nakakuha yung activator. Wala pa ako activator. Mamaya, spinning ko Hindi ba automatic natalo ka na? Hindi pa. Paano yan? <laughs> Hindi, hindi na to slime challenge kung wala slime activator. Yun na. Well, okay. Hindi guys, sige. ganito. Yung huling ano namin, nalagyan na lang namin ng activator. Oh, that's better. Mm. Kasi first time naman namin gumawa. <laughs> So, masyado kami mabait sa sarili namin. Oh, did alisin natin yung activator dito. No. Oh, wait! Pang 10th ko. So, Pang 10th niya. Oh, gawin ko muna. Game. Okay. <gasps> Fake snow. Okay, sige. Dahil dyan, patasa tayo. Let's put the magic in our slime. Gusto kong makita kung anong mangyayari sa ginawa natin. That's why it's called slime challenge, di ba? Okay. At patas naman, hindi naman natin nakuha pare yung activator. So... So, sayang yung mga iba namin pinili <laughs> sa madaling salita. Yeah. Okay lang kasi guys, para sa kasayahan natin ito lahat. Masaya tayo dito eh. Game! Okay, let's go. Let's do this. Okay. That's yours. So guys, tignan nyo yung akin. Para siyang rainbow something. City sa akin, oh. oh parang unicorn, di ba? <laughs> Stig. Okay guys, so haluin namin to hanggang sa maging slime siya. And makikita din siya in one second. No, no, What? wait. Wait. Bago yan, mag-subscribe muna kayo. Tapos like nyo itong video. Okay, so ito na. One, two, three, go! Oops! So guys, this is the final result. So ang gagawin natin ay Huhusgahan natin ngayon ang mga slime natin. Magpapalit kaming dalawa ng slime. Yung sa kanya, tatry natin. Tatry ko. Tapos yung sa akin naman, subukan niya rin. Okay. Kaya natin. Hmm, um, mabigat siya. Wow. Mas ah. mabigat niya doon sa akin. Ako na mauna. Galaroan ko muna. Uy, galing ah. But, let's see. Guys, hindi kasi ano, pinapano niya talaga. Gaganyan ni Corinne sa kanya. Pupunitin natin sa tatlo. Sa, sa akin, pinuli niya sa dalawa. Oh. <laughs> Joke lang. It is stretchy and also colorful. Uh, sobrang kakaiba dun sa akin. At ang pagkakaalala ko, itong slime ni JT ay gawa lang sa glue and activator and also fake snow. So, parang basic. I think ito yung basic na... Basic na maganda okay. <laughs> Ito yung basic na slime. Basic na premium. Okay, basic na premium daw. Ayaw magpatalo. Isa kanya naman susubukan natin. Mm. Mukhang, ano ba to? Mmm, maganda ha? Actually, mm, very good to ha? Gusto ko to. <laughs> oh? Ooh. Wow! Ganda oh. Ah, maganda lang yung kulay niya sa akin, pero mas maganda talaga yung sa akin. Sa totoo lang, guys. Maganda yung sa akin. Yung kulay na eh, nilagay niya, hindi naman karamihan. Kaya hindi ko ko sa akin na sobrang ganda ng kulay. Pero, okay siya. Mas maganda yung texture niya akin, di ba? Lambot, sobrang lambot. Uh, mas mabigat, syempre, kasi halos lahat ng glue nilagay niya dito. Uh, dito mo malalaman is, kung masyado siyang makapit, ibig sabihin may mali. Ops? Ops, Nag ang cost niyan yung ano, okay, na shaving magpalusot. Pero actually, meron akong ano, paraan para malaman kung ta- sino talaga ang mas maganda. Tomorrow, which is Tomorrow? 10 seconds away from you or 20 seconds away from you, i-ask namin ang kaaming mga pamangkin kung kaninong slime ang mas maganda. Siyempre, hindi namin sa kanila sasabihin kung sino talaga yung tunay na may mga ari ng mga slime na to. So, let's go! In 3, 2, 1! Hello everyone! So we're joined here by Julian and Lyra and they will be our judge for today's challenge. So, you know what to do. Okay. <laughs> We'll leave you for 5 minutes. Bye-bye! Okay lang, let's open it. Para namin, ito mas gusto ko, mas ganda. Okay? Ah, ah. <laughs> Okay Okay, let's open It's I like blue. Um, oh. I don't know if this is. Oh wow! Okay, slimy. Now let's try that. Gosh. I like this one. God. Wow. Mm, let's see, let's see. Wait, let me just. Mm. I think I like that one. I like this I like that one. Wait, wait, wait. I like blue. Change your mind here, here. I like this one. I like green. I like this one. Does it say Much better. It's diamond it has the... Let's tell to them. Stuff. Let's tell to them. Okay, knock knock. Let's wait for five minutes. I'm not changing my mind. By the way, do not eat slime. It's very, very weird. Uh, ah. this is made by glue. time's up. <laughs> Kamusta? Go, go, go, go, go. go. Ay, tinanggalin niyo dyan! Hindi niyo tinatanggal? <laughs> Oh my God! Parang ang messy! Angat niya ganyan. Angat niya. Ano mas gusto mo, Raira? Yun, again. One. Okay, that one. How about you? This one. Why, why do you like that? Slimy. And? Sticky. Balls. It has balls. Sticky. Um, so it has more uh, things in it, right? Yes. How about you, Ate, Ate Lyra? Why do you like that? It's blue. And? Sticky. Sticky. <laughs> Pareho sticky. <laughs> Julian, sa tingin mo, kanino yung kay, kay tita, kay tita? Ano yung kay tita? Yan? Sure ka? Ah, ikaw, ano How yung, ano yung kay tito? Ano sa tingin mo? Kay That one? Okay. So, ganito. Ang napili ni Lyra ay yung akin. yes! And this is mine. Okay. So, it's tabla. A tie. It's a tie. So, paano? So, guys, kung sa tingin niyo panalo si JD or panalo ako, comment it down below and let's see what will happen in the next few days. So, that's it for this weekend. Thank you very much for watching. See you again next week. Bye! <laughs> Your own or challenge? Ano gusto niya? Challenge. Ikaw, Lyra? Challenge? Okay, sige. Ah, sige. Next week, next, next week. week.